ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Assim ó, ó o dress, da hora sua vestimenta, mas a ideia é reta. Eu sou anti pra você, só mais eu falo nesse instante Se é alto pra caralho, vai cair, cê tá distante Então se liga só, é o ataque na sua frente Porque eu o anticola pra ser mais coerente Enquanto isso, ideia de raciocínio Esse eu aniquilo, esse falta raciocínio Então demorou meu chapa, chego no ataque, acaba concordo com você e digo não vai ter debate Aí meu chapa, agora eu vou fazer um improvisado Tá de corra, é terrorista, mas vai ser decapitado Aí Jonão, chego na voz, acabando com você Mostrando como eu sou feroz, feroz tipo savana Eu tô tipo leão, você tá tipo zebra, então corre meu irmão Cala a boca mano, eu vou ter que falar Tá tipo leão, messiquinho do Madagascar Cê tá ligado, mano, que hoje sou mais avançado que o Zeto Pra você entender que eu já te espanco Não é que eu sou Zebo, é Charles Chaplin Clássico, preto e branco É isso que acontece Então fica quieto, meu rapaz, pra ganhar treine muito mais. Atacou o cara pra caralho, puta essa porra me consome. Dois anos de rap, nem né? Aprendeu a segurar o microfone. Como que você vai além? Acho que criatividade na rima e postura de MC, cê nem tem. Então demorou, aqui é Madagascar Vou te dar um soco que cê vai até matar Engasgar, cê tá ligado, meu chapa Que eu volto aqui mostrando um verso improvisado Que eu sigo com o freak Eu não sei segurar o Mike, disse o vacilão Você rimando também não sabe segurar a emoção Então cê fica quieto, olha só meu bem que eu não passar por cima, tipo trem. Eu não entendi o antes não manda recado. Segura a emoção, o que cuzão? Respondeu, ficou emocionado. Aí se liga só, bagulho na sua cara. Não é clichê, igual suas rimas, manda rima rara. Então demorou, meu chapa, cê tá na bolha, cê não segura a emoção, então cê tá com a emoção solta. Não entendi, então volta aqui no free mostrando. Moleque é foda e vou te destruir. A emoção tá solta, Disse o garoto, mas ele só rima bosta Tá com o intestino solto, aí é complicado Olha só, Bivete, acabei com os dois MC que fala que eu sou de internet <laughs>